Jest niedziela. Wielkanocna. To, co dzisiaj zobaczyłem, to jest normalnie niespotykane. Wędrując szlakiem turystycznym w Beskidzie Sądeckim Żółtym z Łaboskiej Hali do Łomnicy najpierw zobaczyłem taki widok. Wspaniały, prawda? Ale to, co za chwilę się stało, zmroziło mi krew w żyłach. Oto na mojej drodze nagle z zarośli, dokładnie w tamtym miejscu, z tego miejsca na mojej drodze stanął żubr. Pamiętajcie, drodzy turyści, pijcie tylko to, jak chcecie przeżyć.